assalomu alaykum aziz yurtdoshlar mm, kanalimiz obunachilari va kanalimiz mehmonlari bugun sizlarga tushuntirmoqchi bo'lganim hannigain uh, bu hannigain sizda id uh, adresingizdan foydalanuvchi kompaniyalar uh, juda oson пассивный доход ochib qo'yasiz o'zi pul tushayotadi hisobingizga registratsiya shida registratsiya qilasiz Windows vs Windows, uh, boshqa programma telefoningizda bo'lsa boshqa programmasini uh, indirasiz. Uh, ro'yxatdan o'tish oson, emayizasiz ro'yxatdan. Do'stingizni yo birini referanı sirk orqali chorlamoqchi bo'lsangiz, um, referral silkasi chiqadi. Shu silkani men videoning ostiga qoldiraman. Shu silka orqali kirsanglar ham bo'ladi. referans sirka orqali kirsangiz sizga 5 dollar e, kompaniya сразу bonus beradi kirganingizdan hisobingiz 20 dollarga yetganiga siz bu hisob e, hisobingizni o'zingizda e, payer kashalogingizga pulni axtarib olasiz juda zo'r kompaniya juda yaxshi pul olsangiz bo'ladi bundan ham ko'p bermaydi lekin e, siz e, yigirma kunga yigirma dollar ishlaysiz kuniga bir dollardan sizga e, bir dollardan bir yarim sentgacha pul beradi boshqa ustroyство qo'shsangiz ham bo'ladi yoniga referans silka orqali boshqa birini qo'shsangiz uni sizga o'n foiz undan ham sizga tushadi kunlik uni topgan e, dahodidan sizga o'n foiz tushadi e, shu yerda tushuntirmoqchi bo'lganim e, kanalimizga obuna bo'ling yoqsa layk yoqmasa dizlayk qanaqadir savollaringiz bo'lsa agar kommentariyaga yozib qoldiring keyingi videoga ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar